Mamy wokół siebie przedmioty, długopisy, spinacze, wizytówki, zasilacze. Wszystko musi znaleźć swoje miejsce i najlepiej, żeby łatwo odnajdowalne. Zaczerpnąłem inspirację od bibliotekarzy, których historię opisał ktoś na jednym z portali internetowych. Poukładałem rzeczy alfabetycznie. Ktoś przychodzi, pyta, masz taśmę? Taśmę? Pod literą T. Masz może czarny długopis? Długopis pod literą D. Jest to bardzo proste. Szafka ma 6 półek, na każdej półce nakleiłem kilka liter alfabetu i na tej półce znajdują się przedmioty, których nazwa rozpoczyna się na tą literę. Dzięki temu wiem, gdzie coś odłożyć, wiem, gdzie czegoś szukać. Co więcej, gdy nie w biurze ktoś potrzebuje czegoś, też wie, na której półce znajdzie. Prosty system, a jednocześnie bardzo skuteczny, skraca czas poszukiwania różnych przedmiotów i utrzymuje porządek w biurze. Serdecznie Wam polecam.